Kadın neden çalışmalı? Kadın çalışırsa ailesinin geliri ve refahı artar. Kadın çalışırsa çocuklarının da eğitimine katkı sağlar. Daha iyi bir eğitimle büyük insan olacak bu çocuk. Sözünden mahrum kalmaz o çocuk. Kadın çalışırsa kendi ayakları üzerinde durur. Ayın sonu gelmeden para bitti. Tartışmaları yerini bu hafta sonu nereye gidiyoruz'a bırakır. Kadın çalışırsa eğitimli, öngörülü, güçlü bir birey olur güçlü bir birey evine, ülkesine, ailesine ve her şeyden önce kendisine fayda sağlar. Sonuç bu kadar etkiliyken siz olsanız kadının çalışmasına yatırım yapmaz mısınız?